It картриджки, а Лупи и днес играя Minecraft 1.0.0 версия. Пре, а, сега предния път успяхме да направим доста неща. А, предния път правихме е тази стълба. Пак ли? Това отново гори. Не знам защо, да гори. Какво заради лавата, която е там? Не знам. Брахме тази дълба, намерихме доста кол, 5 айрон и изхъпихме цялото си дърво, за да правим стълб. Да. Нека продължим. Тук се чуват зомбита, което е страшно. Там торчове. А последния Стоп. А какво е? А, да. Хух, мисля, че това е някой, някой пещера вече. Да. Стигнах. Върху стигнах го. Обаче няма да ми стигнат стълбите. Преди да бъде чупя. Че ето тази ще изчупя. Е Чакай. Не там. Е така, е, тук ще е така. Да. Добре. Значи, тази стъбла също ще изчупя. Е защото може да се скочи. А, значи нямам торчове. Сега искам да отидем да проверим дали има някакви пръчки изобщо. Да видя за някакви пръчки, защото да се направя... Да. Добре. Имам... Ще, ще е така. Имам а, две пръчки, които ще ми стигнат. Ой. 8 торча, мисля, че е доста добре. Чим горе отново. Предния клип и в този опитайте се да, да, да преброите колко пъти а, отидох ето тук, отидох тук горе. Опитайте се да преброите колко пъти са вече. Аз не знам точно колко са, но мисля, че са към 100. Сто пъти си го вече... Ой. То не се правят по... Ех. Крас! Да. Дощ? Не. Защо? Толкова, значи, толкова много ли съм се бавила? Хора, съм се бавила толкова дълго че вече успя втората дължа да дойде. Добре, сега ще вземате. Под по тук да е използвам, под добре Да, защото имам доста... доста redstone, въглищата са малко. Да, въглищата са малко. Трябва да ми стигнат. Сейчас я тоже купаю балку. Так, что покупаю, может балку что-то... <laughs> и может Remote denemerim nešto. Denemerim aram достал. Така. Вам дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай надолу. Чето. Чайте сега. Тук искам да осветя с такива торчове. Защото те са много скъпи. Добре, тук е така ще направя, защото не искам да падне в своя бедрок. А, да. А, сега ще изкопаеш и видя дали още нещо. поэтому вот если зима с Akmo а, все Сигузеев что-то. Очевидно, че Сигузеева. Раняк и Диаванти. Я думаю, это делать свои най най най най не будет. Нет, э, ничем Диаванти ты. Арон мне най най необходим. Довольно а Арон Dai, dai, dai. Да. Сега проверя един блок. Да. Добре. Така, окей. Че доста голяма става тази стайчка. Малка. Да, тук предполагам ще ми бъде портала към недера. Да, защото някакво. Тя иска обаче да ми да честа. Ето, да. Честа, е така ще го направя, защото бъде по светло. Ето, така ще го сложа по средата на стаята. е, за да се вижда нещо. は心が乾くはいで отсюда Гупова. Я им дорву. По району дорву. Да, дорогу правда кажется, да, все видно, где да, забравим. Травмер чест. Ну, за честно травм материали. Що ще зараз? Ти не зараз. то хубаво. 5, 6, 12, 11, 1, 2, 3, 6, 7, 8. О, помните се направя на гребник. Супер. Седем, още едно. Nagranika poważył kokut pantalonite. Еее. О, что там вообще почти полну. Така. Селося пора оште на кирка. Сейчас я пора оште на кирка. поделаем прычки. Да, доход горы. Слушай, есть по горы. Эй, трава. О, не. Давайте проговорим до 9 лет. Да, интересно, дали е, вече действа. Доста ми е интересно. Все пак трябва да хода с деня, като през нощта това е невъзможно. Поне за мен. Да, за мен през нощта да ходиш е просто някакво предизвикателство. Добре, светлява. Става светло. Тук, е, така ще направим обаче крипари. Ей, може да не забивай, да забивай точно сега. Добре. Така. Поне вече имам път нагоре. Което е хубаво. Връща. Така, слънцето изгрява. Добре, че дойдох точно сега, защото това е хубаво идваш точно сега. Кажете, че още цял ден. Хора, за този цял ден ще се постарая да събера колкото се може повече дърво. Да. Събър повече дърво. Храна може поне някой зомбита да ла е убивал. Също се паках. О, там има зомби крипера на видя. Бе. Ата крипера ме видяха. Вижте колко са умни криперите сега. Ай, ай, ай, ай, ай, ай. Я убирам дирта, защото ще ми потрябва някога. Някога. Казвам някога, защото не знам кога. написано, а, что есть чем там кура. Добре, значить, не можна. саплинките ги засявам отново, защото все пак е така. Засял ги, защото да имам наблизо дърво. Дървета, дърво. Да. Трябва храна. Имам 30 дърво, обаче ще ми трябва цял стак. Добре, то лайфхак, лайфхак не става с версията, с тази версия. Да. Сега вече и тръпваме за храна. Да. Таза от зомби. Ей! Малко е, това търсим още. zgadzam się do wodu, że to są gredo. nie ma nikogo chrona. A się zbliżniczki. Dobra, ja mam cały dzień. Kłopie chubowy. не трябваше да го правя. Дай ми малко сърца. Още храна от зомбито. Тук не трябва да падам. Да, знам пътя, затова ще мога да се върна лесно, обаче... Да намеря... Е, поле 4 рота флеш. О, крави! Крави, моля ви, моля ви, моля ви. А, так долго стоишь там. У тебя чтобы будет все право брони. У тебя что брони, ты себя правя. Эх, даже ачивант. Когда у чудуха? Правишь на работу. Чё мне зомби? Куда их убаву? page. колко дълго е, Добре. Бега от тук, защото ме е страх. Връщал се, защото събера още дърво, обаче наблизо. Не толкова сме далече. Иска да събера дърво да далече. Да. кожу та три кожні, що вони забрали понедрубити, де духа доста поржолі. Раубив им доста, шест раубив им. Поэтому это доста богу. Представьте, что вы шил доста храна. Больше Астрада 122 ехала. Ура, на дорву! Оку, сапленький. Эх, эх, эх. сапленький. Vreau să îmi trei saplincă. Trei dai se. Să știu что за садих стреляется саплинка? Я что я собирал, что ваку дорвало, я что собрал, что Ма дето крипъра го взриви. Да, даже пази за стата. Да. Да обирам всичко. Така. Това ми е първата дупка, в която бях. Сега обаче Піско добро онова обаче не місце ходи, Как не місце ходи, чак тал, дав. Отстоє. Врасунство залязва. Вреся. Избирам веча. И отива. Да, повода, за что-то місце ході. Слушай, а? e je é dosta, wow, ta zbrastika je dosta. Pa kak se kazalo? Ski... Sugar canes. Eu dosta sugar canes, eu quero всичко сото. Pa в момента е ценно 16 sugar canes, sugar canes. Ui, Добре. Има доста дърво и храна, което доста ме радва. И това успех да направим в тази серия, хора. Надявам се този клип да ви е харесал. Сайта лайква, абонирайте се за канала ми и ще се видим в следващата, следващата серия. Е. Чао, чао!